Lo que es importante en Internet son los procesos de difusión, de difusión de uso, de difusión de... O sea, en el momento, pues, el hecho de que Twitter esté ahí no quiere decir nada si Twitter no tiene un seguimiento suficiente, no, ha superado una fase de la curva, ¿no? A partir de un momento en que, en que Twitter ya se convierte prácticamente en el pulso informativo del planeta, eso cambia, ¿no? Unirse a un grupo de Facebook es un, digamos, activismo de salón, ¿no? Es muy fácil, le das el botoncito y dices, oh, qué bien, estoy haciendo activismo en realidad mm, eso no tiene mucho de activismo como no lo acompañes de, acciones reales, ¿no? De, oye, pues no sé, escribir en una página tuya y difundir ideas y tal ya es una acción más comprometida. Salir a la calle mucho más. Y en ese sentido el 15M fue una prueba. O sea, fue una prueba para mm, los, o sea, ante unos políticos que decían, nada, esto no vale la pena ni tenerlo en cuenta. Son cuatro gatos, no, no son representativos. Son muy ruidosos en internet porque saben cómo, mm, cómo manejar el tema, pero nada más no salen a la calle. ¿no? Y de repente el 15M se convierte en prueba. Estamos en contacto también con gente de muchos países, de Islandia, de Gran Bretaña, de Bulgaria, de Grecia, de Portugal. Internet es un aspecto muy importante, sobre todo cuando en los países hay segmentos de población, sobre todo los más jóvenes, que están formados y pueden utilizar esos medios. Al margen de las cuestiones que tenemos que cambiar en España, hay algunas cosas que tienen que hacerse ineludiblemente a nivel internacional. Por lo tanto, es esencial que las sociedades civiles de Europa se unan y presionen a sus gobiernos para que tomen medidas ya en los foros internacionales. La sociedad egipcia sí que es una sociedad desarrollada, culta, con, podemos decir con una clase media pues eh, incipiente, con un nivel de gente de estudiantes, de formación y, además que están en la cuenca del Mediterráneo con intensa relación con el mundo europeo. En un sitio están eh, buscando una vía de democracia, porque están saliendo de países eh, absolutamente dictatoriales, cerrados, en donde las libertades públicas no existen, probablemente en aquellos países en donde la presencia de la religión eh, musulmana es muy potente y por lo tanto está confundida o no tienen, no es que estén confundidos, no tienen separación de poderes, no está por un lado el poder legislativo, por otro lado el poder eh, legislativo, el poder judicial de la religión, porque todo es básicamente una misma cosa. Y, mm, otra cuestión muy distinta es que la democracia, que es eh, el mejor, yo creo, de los sistemas que hemos podido inventar, aunque sea imperfecto, eh, tenga que corregir esas imperfecciones. Hay un detalle que yo creo que es interesante subrayar en comparación de Sol y la Plaza del Cairo. Es decir, en la Plaza del Cairo se juntan una una, rebeldía con dos eh, grandes fuentes de alimentación. Una, una miseria insoportable, es decir, una pobreza insufrible. Son sociedades en donde el nivel de desigualdad y el nivel de pobreza es extremo. El caso de Túnez es muy claro. Y otra, la exigencia de democracia versus autoritarismo de los, de los sistemas políticos, ¿verdad? O sea, reclamando el voto. El voto y el reparto, por decirlo así, ¿no? En el caso de Sol, en cambio, mucho más que eso, lo que está planteado es no tanto el voto, que ya votamos, sino el hartazgo de cierta manera de ejercer el derecho de voto. Es decir, recrear, reconstruir la relación entre el voto y la toma de decisiones políticas. Ser ciudadano las 24 horas del día, por decirlo de alguna manera. Tener un momento ciudadano diario, ¿no? el momento ciudadano cuatrianual de ir a las elecciones y votar, digamos, ¿no? y por otra parte es no aceptamos la forma en que estamos soportando y saliendo de la crisis, que no es el punto de vista de la miseria, es el punto de vista de, la destrucción enorme de empleo y de riqueza, y de riqueza de la gente, de bienestar de la gente, que supone la propia crisis y la manera de afrontarla. ¿no? se puede comparar la situación o del Yemen o de Libia, que son sociedades más tribales, más arcaicas, con sociedades eh, desde luego mucho más contemporáneas, con una identidad nacional como puede ser la siria o la egipcia, que son revoluciones eh, que aquí se están dando pacíficas y allí se están dando violentas, por ejemplo en el caso sirio. Hombre, sí, también un poco por la personalidad del propio sistema. Tenemos experiencia, incluso las experiencias en el úster cuando la población irlandesa tenía sus revueltas y en fin, y las organizaciones paramilitares protestantes, ojo, actuaban y hemos tenido un punto de enfrentamientos sangrientos y era en un punto europeo. Una de las claves de, de todo este movimiento, desde el día 15 hasta todo lo que ha venido en las acampadas, que ha sido completamente pacífico. Yo creo que eso es un ejemplo de civismo y de orgullo en, todo el mundo, que ahora todo el mundo está mirando para España y viendo cómo la sociedad y cómo los jóvenes están luchando por sus derechos y de forma completamente no violenta. Que eso no ha pasado en países como Grecia, como Gran Bretaña, como Francia, Aquí o sea, se ha demostrado que somos una sociedad perfectamente cívica y que podemos protestar y defender nuestros derechos de forma completamente pacífica. Y yo estoy de eso en concreto muy orgulloso. Es una cosa a nivel global. Hemos visto cómo en un principio eh, se celebraban concentraciones y acampadas de españoles en las embajadas y cómo apenas unos días después esas concentraciones de españoles han pasado a ser concentraciones y protestas de italianos, griegos, portugueses, alemanes. Que esto eh, está, está vivo y cambia cada día. Eh, tenemos eh, la comisión de comunicación a la que pertenezco yo, tenemos una comisión de coordinación interna, que es esta que está a mis espaldas, hay una comisión de legal que nos aconseja para especialmente en, los días de jornada de reflexión, jornada electoral, un poco para saber, eh, para mantenernos dentro de la legalidad vigente. Tenemos una comisión de infraestructuras, que es evidente el trabajo que, que han realizado, una comisión de limpieza que se ocupa de que eh, la plaza se mantenga en condiciones eh, aceptables para todos, una comisión de respeto que también hace un papel fundamental de pacificación y también de dialogar con los comerciantes, por ejemplo, de, la zona. Además hay eh, comisión de información, hay otras comisiones de actividades que durante los días de jornada electoral y jornada de reflexión se han ocupado un poco de llevar a cabo actividades socioculturales, los grupos de trabajo, que también son muy importantes, que es eh, un, poco, un, poco distinto a una comisión, que son los que se ocupan de trabajar las propuestas. Dentro de la comisión de extensión hay una subcomisión eh, que se ocupa de, los barrios y bueno, se ha tratado un poco de, exportar allí las ideas y, las conclusiones eh, a nivel organizativo y práctico que hemos sacado de aquí de Sol, también a través de voluntarios, de muchas personas que especialmente el fin de semana se han acercado a la, a la, Puerta del Sol desde distintos barrios de, Madrid y que ellos mismos se han ofrecido a trasladar la iniciativa a, sus barrios, un poco también por una cuestión logística, eh, porque una asamblea con mil personas o con tres mil personas como estábamos aquí el fin de semana no da posibilidad de voz a todo el mundo. Las asambleas hasta hoy, todas las que han habido, son al mismo tiempo que un ámbito de debate, un ámbito de aprendizaje. ¿no? Es decir, la gente que está en estas asambleas está haciendo, muchos de ellos, un primer ejercicio de democracia. Uno de los valores fundamentales del movimiento ha sido que sea un movimiento horizontal en el que pueda participar todo el mundo y en el que las cosas se decidan de forma democrática por un proceso asambleario. Lo que se ha hecho ha sido eh, hacer asambleas más pequeñas por comisiones de tal manera que se tratasen temas específicos por distintos grupos y los temas que pasasen, que, se llegase un consenso en esas asambleas pequeñas, digamos, llegasen a la asamblea general pero no tanto por una cuestión de filtrar información, sino por una cuestión práctica de no celebrar asambleas que durasen seis horas. Las asambleas están funcionando por lo que han definido como consenso. Al funcionar por lo que han definido como consenso y han instalado la gestualidad como forma de expresar acuerdos y desacuerdos, que le quita ruido a las asambleas y las hace, creo yo, mucho más respetuosas de la opinión del otro, lo de hacer así con las manos, o el giro, o el cruce de, muñecas, ¿no? Es decir, crea un ambiente de, una, eh, de un respeto por el otro mayor que el vocerío. Esta asamblea, como todas las de barrios, deberían empezar por pensar, por ejemplo, en algo concreto que quieran para ir cogiendo poder efectivo, no estar votando aquí decisiones que han tomado otros y no sabemos por qué. Nos estamos encontrando en un momento en el que en este país se están vulnerando sistemáticamente los derechos humanos de las personas. Y en este momento lo que se está haciendo es ayudando a los bancos con el dinero de todos y de todas. He vivido en esta vivienda, en la calle Huertas, hasta que encontré una de alquiler, por cierto, bastante abusivo yo creo que el tema del alquiler, el tema de la vivienda es central en este barrio para hacer sacar a los miles de turistas que vienen aquí a que el Madrid que les enseñan no es Madrid de verdad y que detrás de toda esa fachada hay mucha gente que vive y que sufre, que paga alquileres abusivos. El propio funcionamiento asambleario en sí mismo creo que forma parte de este, este problema, es decir, ¿qué es exactamente lo que se quiere pretender con este movimiento? se va a decidir en asamblea una vez puesto en marcha el movimiento, eh, es, un poco irracional, es decir, lo lógico es haberlo pensado antes de empezar a moverse. O sea, nos ha presionado mucho con el tema del consenso de mínimos, por ejemplo, y en realidad hemos tardado ocho días en llegar a ese consenso, cuando en realidad los partidos políticos eh, tardan muchísimo más tiempo. Yo creo que se está cuidando de no abortar este proceso exigiéndole propuestas, concreciones inmediatas. ¿no? Probablemente esto eh, en los próximos días dé de sí algún tipo de comunicado. Hay básicamente dos pasos a mi juicio. Uno es la estructuración y fortalecimiento de todo lo que se ha creado, de las ideas, de las personas y de las comisiones y grupos de trabajo que se han creado y de las asambleas de barrio. Toda esa estructura, eh, junto a una eh, organización telemática mucho más eficiente, eh, son las que van a hacer que el movimiento progrese y pueda consolidarse e ir eh, divulgando en el resto de la sociedad eh, los debates que está planteando. Mañana hay una asamblea general solo de portavoces del barrio donde todo lo que se está hablando hoy y las decisiones que se van a tomar van a llegar mañana a todas las comisiones de todos los barrios. Vamos a empezar ya la asamblea.